Assalamualaikum. hi guys. Hari ni seperti yang korang dapat lihat di depan aku ni kita ada pack terbaru daripada Mami Monster. So ada pack misteri. Apa yang misterinya? Perisa baru ni. Katanya awet. Awet dia Mami Monster ni. Warna pink. So aku pun carilah. Kalau kita tengokkan ada, ada orang bagi tips. Tips. Banyak tips katanya. Tips uh, untuk cari apa siping tu. Tapi aku tak tahulah boleh pakai ke tak semua tips tu. Sebabnya apa-apa pun korang kena. Belik-belik juga benda ni. Belik. Ha, lepas tu nak, nak hintai dekat lubang. Dekat lubang ni pun. Nampak ke lubang? Ha, yang lubang ni pun. Bukan dah besar pun. Jenuhlah kau nak hintai ni. Juling mata. Kau tak nak juling mata. Terus Lagi satu kau belik-belik Katanya tengoklah kat sini Daripada sini kau nampak ada warna pink Warna pink Tapi Itu je lah sebenarnya Sama ada kau berani untuk membelik ataupun tidak Dengan intern-intern So kalau nak cari ni kena lah cari dekat mall besar-besar ke Kena tak malu Nanti orang tengok apa benda lah budak ni buat duk belik-belik Ni nampak warna pink Ah, tak nampak ah, Tak lama lagi Ni dah nampak So sebenarnya tipsnya Kau kena mandi dan saja Bilik-bilik benda ni tengok Bintai Lagi mau bintai ha. Kita nak tengok adakah aku berjaya Menjumpai ni Mari kita lihat Keren Okay Surprise Adakah pet misteri ada di dalam ni Sama-sama kita saksikan Ya yeah. Ini dia pet misteri kita Berwarna pink So cute sangat cantik dan comelnya. Dia kata kat sini surprising flavor. Apa yang surprise ni tak tahulah. Tapi memanglah pink color. So aku rasa nanti dia akan keluar juga. Macam sebelum ni Mami Ghost Paper warna hitam tu dia akan keluar juga. Satu pack nanti keluar lah warna pink semua ni. Tak payahlah korang penat-penat nak cari. So inilah dia. Dalam ni pun ada tapi aku malas lah nak buka saja nak tayang. Tapi ni macam dah hancur. Aku nak buat dia punya apa? Challenge tu makan pakai jari clinking. Pinky, Pinky promises. Tapi aku nak habiskan dalam masa seminit. So kita tengoklah apa dah ni berjaya ke aku. Marilah kita lihat. Zoom. Dah. Okay, mari kita lihat apa dia dah. Nanti boleh cut Warna pink ya Dia punya Mami Monster Inilah Seasoning dia Yang Cut pink noodle seasoning hmm. Warna pink you all Dah pecah you all Macam mana ni Saya nak makan ni Saya rasa kan Universe ya Nak atas ni ke Tak dalam mangkuk Oh, ni susah. The thing is, I need to eat like this, you know. Ni, hmm, yang hancur-hancur ni, kita masuk dalam ni lah. Tak, susah lah. Kepik. Okay. Reverse. Ya Allah, ya Tuhan ku. Bantuin lah aku. Kat luar hujan ya guys. Kena masukkan perencah ke? Buntut mangkuk tu kuning. Guys, buntut mangkuk ni kuning. So, nasiblah buntut dia kuning. Saya tak boleh nak buat apa. Macam ni. Okay. Empat ni saya letak di dalam ni. Kena makan dengan perencah ke. Kita taburkan lah. Okay. Perasa ni. Kalau pedas, mampus aku. Okay. Baca doa dulu nanti ada orang kata tak baca doa. Okey. Jap. Nanti kata aku main tipu lah. Tu, dua, tiga. Gue bisa lah. Empat kilo. Susah. Ha? Kak berjaya guys Apa? Semen ni Jatuh-jatuh 33 saat Sakit hidung aku sebab Aku letak perencah tu Lepas tu bila aku nak makan Kena terasa masuk dari hidung Dia punya seasoning macam pedas sikit. Kalau tak ada rasa cheese kot. so, macam mana ni guys? Nak kena buat lah baru ke? Hmm, tak berdaya. Kan? Macam mana nak dapat hadiah ni? Allah. semuanya Semenit 33 saat susah. Apalah. Sampai di sini sajalah video kita kali ni. Sekian. Terima kasih.